Друзья, всем привет! Вы на канале Американский гараж и мы продолжаем тему с этим Мерседесом GL 2011 года дизельным. Значит, какая здесь есть проблема? По мотору есть ошибка. Сейчас я вам покажу. Загорается чек-энжин. Вот звучит она таким вот образом. B96 дробь 2 и B96 дробь 1. Сейчас покажу, где эти датчики находятся. разъем этих датчиков, вот B96 э, 1, это B96 2. И находятся они вот там вот внизу. Вот у меня уже есть новые. Э, в описании к этому видео я скину номер. Не оригинальный, две штуки стоили порядка 90 долларов. Оригинальные просто бешеных денег стоят там 500 долларов. Никогда сюда не залезал. А, это мексиканская музыка, господи, как мне надоело. Ну ладно. А, сейчас, видимо, надо будет снимать топливный фильтр. Кстати, хорошая была бы идея его еще и поменять. Может быть, так и сделаю. Ладно, сейчас разберу, покажу, как это выглядит. Сам сюда никогда не лез, не знаю. Сейчас буду по ходу движения разбирать. Ладно, продолжаем. Потому что датчик вот находится вот здесь. Вот, вот это черное, а, как бы вам сказать, вот здесь вот. Вот он находится вот здесь. И самое что интересное, я его уже поменял. Вот он. Вообще, по идее, здесь надо... Э, вообще, по идее, здесь надо менять снимать турбину. Так, ну, одна сторона вот у меня стоит. Да, вот он. Пришлось вот здесь вот чуть-чуть вот это вот открутить, вот это сервопривод. Одну заслонку пришлось снять, другую заслонку э, отсоединил. Не знаю, как обратно буду ставить, она такое все хрупкое. Не знаю, получится или не получится. Ой, не знаю, что проще. 2 часа или все-таки снять турбину. Ладно, попробуем чуть-чуть. Я извиняюсь за мат. Я немножко под мотора, но главное, что я эти два датчика поменял. Это реально без снятия турбины. В любом случае, тут еще необходимо будет поменять вот этот шланг. Вот это вот, э, вот этот патрубок вместе с расходомером оригинальный стоит 500 баксов. Заказал за 200 из Китая. Дня через два будет тоже сниму видео. Так что чек engine не горит, подтверждаю. Вот, чек engine не горит, все идеально. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока-пока, до скорых встреч!